kino ekiriwo ku wekitiibwa lubwama tekiba kuye kubuuza nakusaba biwandiiko byona abikakase kiva mu ye kennyini kyeyawulira nekyeyalaba ye naakakasa ensiku ekyo kyamanyi oba ontegedde bulungi wabula so si ate ye gwe baasiba kubanga talinawo an interest yakwewakanya nga ye gwe baasiba ebyobufuzi bwetuba tubizanya tubiseeko proof egenda okukakasibwa nti wetuba tubizanya ndeeta bujulizi hmm. katolubwama kyayitekeddwa okuba nakyo ngaomulongo omukulu hmm. omuto yali badde akutta ebiwandiiko n'ateekawo byonna ebiraga ku kyagenda okwogera nti nali nyenyonyi okuva e uganda hmm. neŋŋenda ettake nentuukawo gye bagamba nti gye bakwatya fredi lumbuye ne bamwegaana naye okuvaayo n'ojegera bujegezi mu njegera etawa kitiibwa ng'obaddeko memba wa paalamenti ate oyo musajja muganda ddala ategeera ennono n'obwakabaka bwe butambula emyoyo gy'obwakabaka mu buganda ekitiibwa nga tunakikuuma toyogera by'otategeera ekyo kimu kwekuuma kwerinnya bwebanga obadde memba wa paalamenti hmm. oli yagamba nti ebbanga lyonna gwe yeswa ojja kuba mukulu mu buto ne mu bukulu olibeera mukulu ngategeza Yesu Kristo mm. nabwashite mu mpisa ya feyo bwakabaka bwe buganda tetulinaako muto tetulinaako mukuru kasita tubanga tuleza abaana abo katolubwama bw'obanga oli mulongo ng'oli muto buto ate ke kaseera okukula atulaba ku Rai Media Uganda, atulaba ku Ken Media Yugi, atulaba ku Fresh Media Uganda. Ah mwenna ah bananchuka chuka banange mbalamusizzaako olunaku olwaleero. Ah nyingiddewo ah ne mutabani wo olutabalo amanyiddwa ah, nga honalebo ah Jakana Sulaimani na Duli. Eh Honalebo. Zozamanya gwe nabonda ngogedde bulungi. Ah, olunaku olwaleero ah, tulina ensonga nyingi nnyo zetwagala tubeere nga tumaliriza oba zetwagala okuba nti no tumulungula ah, mu nsonga ezo tulinamu eya tulinamu ensonga nyingi nnyo nyonyo nyo naye kasoke abantu bano honalebwe bakwagala nnyo Uh, kansomeyo ko comments za mwenga nya okusinziranga episode yo jetwataddeyo eyo uh, uh, honorable uh, bonga asomesa omukulu oyo manyidwanga jaffa makangala e, makangala wadelili makanga honorable yangambye nti bamuyita makangala uh, soka ye julius mutagubya mm. agambye honorable am deeply uh, in my heart nup uh, supporter but i am behind you and i like your wisdom mm. okusinziira ku episode eyo gye twasembyeyo ah, omulala yagambye those who put a blame on honorable jakana nadud they are still young in politics big up mutabani w'olutabaalo we bamuyita businge isaaka omulala bamuyita ono ye yakiwandisa namu capitolators n'agamba weebale nnyo jakana nadduli n'omuweereza naye mbuuza lwaki omuntu okunenya ku bobwine oba nuupu abeera mubi abeera munyampi kaakati aba nuupu bwe babanga nga tebagambwako mumutwale mu nsi endala kubanga ffenna tuli bannayuganda era twagala ensi yaffe oyo bamuyise rosi sen ndowooza komenti zonna oziwulako nalibwe kansomeyo bbiri zokka then tutandikiraawo omulala bamuyita omulala ye e, mulabe wano omulala bamuyita kivumbi agambye nti eh, kivumbi joseph agambye nti i respect your line of argument osensula bulungi ensonga you are a, a non partisan makanga wakagudde asembayo uh, ya agamba honorable jakana naduli jun am humbled being part of your presence webale kutuweereza sebo honorable abantu bakwagadde nnyo nga kwekuli n'abagamba nti nno baagala obeere pulezidenti waabwe 2026 tutandikira awo nalebu ngaobabuzaako bana online medias uganda mm. bana buganda bannange mm. abali mu ggwanga eritugattira wamu erya uganda mm. wamu ate n'abo abakola statis 13 abagwa mu nkola era enzikiriza y'obwakabaka kyetuyita mm. unity in diversity sinzira ku mawanga gaffe gyovamu ekigambo federal system mm. njagala okutuusa okubeebaza kwange n'okufaayo kwammwe okuwaayo obudde kubanga si kyangu kubanga ne kristo yakyebuuza naga nti mazima ddala wakyaliwo kyenjagala okutegeera mu mwana w'omuntu mm. mujja gyendi ku lwebyo ebinvaamu mm. oba mujja gyendi ku lw'okuba bwe mujja mulya ne mukkuta mm. nabwo kityo online medias uganda tewaliwo mmere gye tusaawo mm. nti twali badde ne lavillage esinga okuleeta abo okujja okubeerawo amakulu nti ogutaliiko mpeera mm. gugenda nakwebaza nja kubeebaza kubanga kristo bwe yali alaja neyakitunuulira nti ebbanga lyeyabuulirira bifo nga tannaba kuzimbulukusa kwa migaati mm. baalinga batono naye oluvannyuma lw'emigaati ojja kuzimbulukusa n'ebyennyanja mm. omutwalo gumu n'ekitundu gwawera aka nti singa bulijjo bwe nti butambula enjiri singa tebunanga mm. kale mukyo olw'okuwaayo obudde bwammwe ne musinzira gye mutudde ne muga nti weewaawo weewaawo kule eggwanga lyaffe n'abantu mm. katugezeeko okuba ku bituwuliriza mm. ebiseera ebimu n'abagaliza emirembe gya katonda emirungi lubeera n'okubategeeza nti sinza asembayo mu bigambo byempa mm. machaza yamwe lawyer mm. yamwe psychologist and psychiatrical mm. mu kusembayo ateera ndi social worker ze diguli ssatu ezitalinaako mbojjanyi era neetegese nnyo hmm. gye bujja awo hmm. kale kankireko ekyo nja kibategeeza tayimu ng'etuuse naye nja kubaagaliza emirembe gya katonda emirungi ekitaliko buyinike tekirina bulabe tekirina eh. bulabe naye nindiridde hmm. mulimu enkwengeze tulina mu byobufufuzi byaffe ng'okutegeera kwabwe kwalunguuba Mm. nga ajja kujja wanattuka ajje n'ensonga etali munsa mm. agikuseeko nga bw'otunuulira enkubo ezaaliwo mm. kuwa ekitiibwa kitange anzaala haji abdunadduli bwe baamutegeeza nti teyasoma ng'ate abakitandiseeko bebo be yajja nabo bamuseveni naye ng'ate weewuunye mu nsiko teyatabulanga mumbwa na kuyenga ddagala yakubanga mpiso n'atuuka ku levo nabanga yazula eddagala iwonya yero fever ng'akoze distillation y'emiti gy'afumba era n'atabula n'ajjamu eddagala eryo n'atabula eddagala nga lya mpiso eriwonya sifiris obutaddamu kukwata yadde okkuluma n'atabula eddagala nga lya distillation agassa emiti n'ebikola ebyenjawulo n'alifumba n'ajjamu mm. nabanga asobola okunya oba n'okukakanya ku ndwadde ya mukenenya nga bali mu nsiko kakati omuntu yatuka ku level yo chemistry okutuka kwekyesa mm. oli yavayo na mugamba nti teyasoma nga bakomyewo wano naye nga weewunye mu nsiko baba obujulizi mm. nti ekiso kyowekitiibwa nadduli kimu kye baatuma fagasi mm. nga kkubeemu olw'okuba nti obwetegekero bwali bungi yakutabuliranga eddoozi etya emu ng'agikuwa empiso mu myezi mukaaga oluvannyuma era emyezi mukaaga esigala ekujjanjaba ne baga nti teyasoma mm. beyajja nabo muntegeere eyo nebuuza oli yamusisinkagana nga amunoonya ku kitundu namuga nti njaga kufuna muntu yenna yakyawo bote ku kitundu kino namuga nti waliwo omukulu naddu wano musomesa asomesa okuva primary school wano mpaka ku senior secondary school kati yo gwe neetaaga namuwa ne ku bitabo yali asomesaamu namuwa ku ekyo kitwalira ddala ku buganda ne east africa entirely twafundikira museveni nga baagala okusuula nadduli yamugamba nti tuyitewa mukuba nti teyasoma tujekereza ebitabo byabwe omusango yaguwangula kubanga omukyala yagutuulamu namusabira katonda abeere nga amuwa ekisingako obulungi mm. yamugamba nti sinza kusala mu ntegeera eyange musango gwakyenyume naye ebitabo byomukulu ono biwera naye beyajja nabo be batandise ekyo mm. mbuuza nti okutegeera kwaffe n'okusitwa kweggwanga kwetaaga bitabo si bwe kyetaaga kyetaaga butegeevu magezi ga nsibo hmm. kristo ge yajja nayo kubanga teyalina kiraasi n'abagaliza okuba bawuliriza balungi weewaawo ate waaba amaze okutulamusaako ah, munamuna abatulabira ku online media uganda ah, katutandike n'ensonga eh, ensonga gyetugee otandika nayo yeyomukulu eyaliko ah, omubaka wa lubaga south katolubwama eh, katolubwama katolubwama ono Ah, yavuddeyo ah, emabega kaawo nga bakayimbula ah, mugandawo amanyiddwa nga kajubi fred lumbie hmm. nawandika ku mukutu gwe ogwa facebook mu bigambo ebigamba bwe biti hmm. kojja wange lumbuye hmm. alete charge sheet ye ne release forms ebintu by'obubadi nga twabikoowa bannange okusinziira ku statement ye bwati bwe yagambye nga ye nga muli yalinga agamba anti ah, omukulu ah, ah, kajibi Fred Lumbuye Kemiko Ali aka Kemiko Ali the teacher nanyini sawa bili ezekiro ntino alimba tabera nko musibe okusinziranga byagambe tutandikirawo onale statement kino kuteka ku wachitibwa mm. atira honorable lubwama mm. ebigambo bino nina kubizza mu komite yo yennyini esalewo mm. abakolinso n'abafirisuuti baakeera ku makya ne bagende wa kristo mm. ng'ekibaleese ku makyago kubuuza kristo mm. n'okumutegeeza nti gye tuli eri babadde batutegeeza nti ozuukiza abafu mm. otambuza abalema mm. owonya endwadde z'enkuna ez'emyoyo owonya ebigenge mm. ne tujja maaso go wano otubuulire mm. kristo n'akyusa ekibuuzo kyekimu n'abaga nti mubadde muwulira nti ddala tubadde mm. tuwulira mm. ndaga nti nkitegedde naye mwe mugamba ki omanyiki yali ategeeza ah, nti mwawulirira ne mukakasa n'amawulire agaali geetoola nti ddala bituufu abafu benzuukiza balabika endwadde z'enkukunziwonya ez'emyoyo n'emibiri n'okukonya kw'ebigenge hmm. n'abazibe b'amaaso bazibuka kiki ekyabalemye okukkiriza ng'ate mwamanya nakino ekiriwo ku wekitiibwa lubwama hmm. tekiba kuye kubuuza nakusaba biwandiiko byona abikakase kiva mu ye kennyini kyeyawulira ne kyeyalaba hmm. ye n'akakasa ensiku ekyo kyamanyi oba ontegedde bulungi wabula so si ate ye gwe baasiba kubanga talinawo an interest yakwewakanya nga ye gwe baasiba kaakati ebyobufuzi bwe tuba tubizannya tubiseeko proof egenda okukakasibwa nti bwe tuba tubizannya ndeeta bujulizi hmm. katolubwama kyayitekeddwa okuba nakyo ngaomulongo omukulu hmm. omuto yali badde akutte ebiwandiiko n'ateekawo byonna ebiraga ku kyagenda okwogera nti nalinnya ennyonyi okuva e uganda hmm. neŋŋenda ettake nentuka yibaga nti gibakwatya Fred Lumbuye ne bamwegana obujulizi bwe natuka ko bwe buno ekkomira gibagamba nti gibamutwala mm. nateeka mu sente ne ninya tax oba train oba ennyonyi nengenda gibakwate mu custody ya Fred Lumbuye mm. naye bwe natukawo nga nerinya tebalimanyi naye okuvaayo n'ojegera bujegezi mu njegereeta hmm. wa kitiibwa mm. ng'obaddeko mmemba wa paalamenti ate oyo musajja muganda ddala ategeera ennono n'obwakabaka bwe butambula emyo gy'obwakabaka mu buganda ekitiibwa nga tunakikuuma mm. toyogera by'otategeera ekyo kimu kwekuuma kwerinnya bwubanga obaddemu ba paalamenti mm. oli yagamba nti ebbanga lyonna gwe yeswa ojja kuba mukulu mu buto ne mu bukulu olibeera mukulu ng'ategeeza yesu kristo nabwekityo mu mpisa yaffe ey'obwakabaka bwe buganda tetulinaako muto tetulinaako mukulu kasita tubanga tuleza abaana abo katolubwama bwobanga oli mulongo ng'oli muto buto ateke kaseera okukula banga lyamala nti nsobola okukiweera obujulizi mhm. teri gwe bakigaana kale mukyo tuwe traffic naffe tulindidde okukyuka kubanga ensi eyagala mugendo gw'amagezi mm. onfuna bulungi nange bw'anaanteerawo obujulizi mm. ah, ah, ah. fredrumbu yabadde munywanyi mm. kulwensonga ngezi mm. satu mm. ebyobufuzi byabaddabizanya mm. ngakulaga direction ya gamba gwanga ngatatu noli de bibina mm. icho kimu mm. bubalya ndabula naliwa nopu ah, ndiwe nale mm. jesabuliranga boyalya ndabula yasinza mu capacity ndi muganda ajja kulabula muganda munneeka kubanga bw'otunula ssaako yaabo baalabudde mm. si ggwanga limu babadde baamawanga ab'enjawulo okubategeeza nti gye muli butwa mweke nnyini mwesudde mu mutego nga temugumanyi mpulira kaakati mm. okutegeera obulungi katolu bwama mm. honalebu w'ekitiibwa oyo amakulu nti ye kyawakanya kirina kubeera ku ssoosi naga nti obujulizi bwe buno ne wabati yasituka mm. ateko kubako gwe yasindika kubanga abo bagaga nzimbala eh. yeah. babulije bangali onna wono ngali nono simal eh, wasa bali ya kusente zaabwe eh, basinzire ku sente ezo mm. bayambe kugwanga okukola research emala naffe gye tuli twako wabatulimba mm. ne saka singa bwe yagenti federal mbuye sakasi mm. nja kusitukiramu mwebazi ntibubadi azanya bubadi bwe oba bubadi bwe mm. oba si bubadi ekirabwako n'amaaso mm. kyanjawulo n'ekiwulire kyanjawulo nekiki wabula mu bikolwa ebyo munyini mwe tusinziira bayibuli kiga nti mbalabirenge ku bikolwa byabwe mm. ebyo byawula ebyobutuukirivu n'ebitali byabuki byabutuukirivu mm. bannaffe webali wano nga tonnayogera ku saakasi woli ow'emitala w'amayanja mm. bangi abali mu saakasi mu byobufuzi besaagana kukoonako nga ndaba mbudde azitawanya abantu n'obwongo bwabwe bakulaga nti tuli mu bulumi era mm. ffe mm. batutowanyiza nnyo mm. ogenda osindikibwa ebipapula eno mugentaniwanaduyogera ku nsonga gundi ne gundi aga nti ddala kino kituufu nti mm. ddala obujulizo bwaba babukugaana okugamba obuteekayo nange nja kujja mbulumi kenkulage gye nnabujja nenga nti gwebeera mugumenkeza tujja kufuna akadde akatuufu naye nkyebuuza mm. saakasa oyo mm. nga tuzimba ebyobufuzi mm. ani atirira munne akagamba ako kakulu kale nze kyempabula mu HT bwa Fred ani lubwama ah, katolu bwama mm. nti yali bo mutufu kulwe mu ntegeriye nenda baye bintu mm. nayo kakasa kwa butufu obo mm. obujulizi bwanjirwe kujongo linachobuza ah. Mm -hmm. ogambye ogambye ntindo omusajja yeteke mu ya tiketi ah, eyo gundi ngegenda kuba mpanvu nyo nalebo kuba ndaba kijja mutu alira ebbanga lingi okuleetewa <laughs> obujulizi obwo obulumika nti no fred rumbuye kemiko ah, ali obadde ticha w'abantu nti alimba onalebo njagala okukutegeeza mm. tekiyinza kutwala mwaka yadde emyezi mm. nga fred mbu yabadde alimba nekitalabika have had many mm. era nga bangi bankubidde hmm. ne banga nti fred lumbuye gavumenti kati gyakolera era ne bwabadde ali eri ebweru abadde akolera kiki naye sijja ttwala mpulira kamenya eyo si ejjakana nadduli hmm. ntambula na bujulizi nganze bwembeerao nenkusazinga omutega nti obujulizi bwebuli buubwo hmm. eyo yensi etegerekeka n'okubeerawo mukikolwa kino nga his excellent president obo kitange yamugamba mu kinaana mu esatu n'amugamba nti gwe ne baganda bamuyitiriza olugambo olugenda okutta revolution hmm. wabula gwe bonoolemu okusala omusango omutuufu hmm. n'otunuulira mawanga ensi ekulemye n'otawo tetugenda dduggusa namuga nti kyoteekeddwa okukola kiri ekintu eki fe wano mu buganda okugjawo olugambo n'okukuza kw'abaana tulina elementi egi mutabani wange bw'ajja nampawaabiri omusawo ng'ayogera ku muganda we gwe nsoka okuyita nti mwenna mujje jakana ŋŋamba obadde obbenva hmm. titata nga sinnabakuzibba taata tugende nkulage newabadde aziriira oba nfuna bulungi kaakati naawe kyotekeddwa okukola mu nsiko muno mugandawo bwakuletera amawulire gwonna dduli n'abasigalidde abalala mu lutalo mwe tuli totunuulire mawanga nakutwala kigambo ekikisembayo nti muganda wakikugambye tuyite ffenna otutuuzaawo tugambe nti onaŋŋambye <coughs> bwati ne bwati oweeyogerako otya teriyo agenda kuddamu kuleeta lugambo lwa kyana kito munsiko wano otalujja kusobola okutambula na kino nkitegeeza bonna abalina okuwakanya ku buli muntu yenna gw'owakanya mu byobufuzi sooka na mawulire ng'omaze gakuŋŋaanya agategerekeka gonootegeeza ensi nti mbategeeza kino ne kino ddala kituufu naye wano bwe muba mukyerogoddeza mu ebyo nti ate kati yagize bw'ati mmanyi ntya thadi pate gyegenda okusinziira bangi bayogera ebigambo mm. nzibata niko kubinte kaka unti kyogera ngacho te bakikwati chaka chikolera mu 7 nentunulire integera yabantu mm. ya kusatu kabusatu singa bibyo fuzi bemwaiga kale wali badonga mba ntikolera mu 7 mm. nengamba nti basa mu house somewhere osinza kuba nti nze sega nanko kibina kyena alem Nete chategeza nti atenso bi ninajira banetambula butambuzi kubandi we nalemu nze sajja mwe nalemu kujega takolwa kuba mugenzi genzi nedda principles kuze yajja nazo ezeegattibwako bakitaffe okuyingira mu nsiko okuba nti balwa n'eggwanga litereere ze zava mu 10 points program ezo kwe tuteekeddwa okulimemba nga tubanja tugenda kubanja opposition etalina buyinza ah, nga temunaba nakujja kwetegeka mwe kubaako kitufu kye mulagawo hmm. nakyamagezi hmm. nze ndume ah, kale ebyo byokumpaiza mbw ate gundi yakonjedde alaka akolera mu seven abannalwanda abo obalaba nkikuddiramu bonna bali mu gavumenti ng'otandika na mutwe mukulu tebasobola kukugula yadde okukozesa ne batakwonoona ate batekokulaga abantu nti otuli naye ekyo olina okuba nga okirindiridde ekyokubiri tolya zaabwe bakiyita kuzeeriira ezaabwe baziyita zaabwe naye sente za gavumenti kubanga nabo banasesetuka mu bwe bati bakuba nti bakolera nkolerere vamu kuba nti bazeekubira ennaku zino obuyinza obuliba buzikuba buliba mu mukono mulala mm. nga nammwe mulina tuyanira ntuyanire nabali teziriba zaabwe ziriba za nsi nabwakityo gwe okuntegeeza nti ndi wansi woono mm. nyinza okuba ndi wansi we mu bufuge nga his excellent president mm. era atwaliramu kyagulanyi mm. atwaliramu nobert mau mm. atwaliramu bidandisali atwaliramu bonna bannabyabufuzi gye bali asigalayo president fountain of honor bwe tuba tumubanja tumubanjiza mu kapasity eyo temukyerabiranga nti ndi wa nrm lukulwe olwa principles ezingattayo ezange mm. naye ate kuba lukulwe mm. mu lwabulukulwe bwange lwaki nfuuka lukulwe nakunnyonnyola era okitegeere mm. ndi monakisiti bwe twali tujja wano nga maze odisimantolinga buganda mm. ensonga mwe twayita buganda okujja okubeerawo twatandikira mu kibiina kino maakyazi baatwegaana ne batulyamu n'olukwe mm. ekyo tekigenda kunfulate nze muli walukwe lwa kibiina kino bajjajjaffe baafa baganda baffe ne bafiirayo gwe nga tonnaba kubeerayo n'olongokerayo noga nti waayi kakati ate omuntu eh, yenna neera muntu asaa kumanya gwe toli mu byabufuzi oli mu katemba magezi ge gakulembera ne tumanya nti gundi yayogedde ensonga bwe tuba tulina omugendo gwe tugenderako nti eggwanga lyaffe lyakukyuka sooka weezuule ggwani tindi musajja muganda njoke negate mu kigambo uganda tojja kunkulembesa kigambo uganda fenna tuli kyekimu we equivalent ono how njogera olimirwo webale nnyo nina olulimi olwange olunkatta ku kigambo uganda luli kyensoka okukuza ndyoke neemanye n'abasigadde gye bali okyega nti wendiba mbuulira enjiri mm. ndisokanga nabamunju yali ategeeza lulimi abanaalutegeera kakati ggwe mm. wanatuka eyo yonna gye wanattuse jakana museveni yamusindika kyoba tebakikwata mm. muli bajega bujega nammwe muyige byabufuzi kale time mm. yejja okusiperinga kino okukitereeza nti to, toli mbega nze kyonna kyonzisaako mu kutegeeraku mm. tekigenda kukyusa ate kindi munda it will never, it will never. wabula mm. nja kusigalawo ng'ate yenna nnumbye mm. nteeka okuwa ansi ekugwanidde bino ebyogga nti bulolindabekwate awo omuntu eyawadde ajegera njakana mm. nadula atagenda kufaanana uh, kibayita gundi ono tamala emirundi mm. mbu buli kintu kibagandako nti agenda kuba ng'ayanukula mm. bagundi mm. wano nkiddamu kukibategeeza lunye mm. tewaliiwo matchers tewaliiwo ategeera ng'atabanja kuba nti awabulwa mm. naye ekigambo kyebyobufuzi nkiruddemuko mu ntegeera yaakyo ekyokubiri gwanajja okuntegeeza ddi ebigambo lwembiteekawo mm. oyinza obutategeera ku lw'okusinziza ku ekyo kyemba nninza okuba nga nkusingako akatono si nti totegeera mm. kyenkusingako akaki kaakati bw'oba owabula jjakana ku ki kyateekeddwa okwogera sooka oyite patizi bbiri kyabadde kigwanidde ngoli bwagandi tosalanga gwakolanga tonawuliza gwachi gwakalenzi oli yagambye nti abantu abalinga abo mm. kubanga toyinza kwogerebwa ku kitaawo n'osigala kyekimu muli wankwe mm. simulabanga ko wonna wadadwalikanye na sente mu ggwanga lina abantu nga mwaggwamu n'ensa naye ate oveeyo gatte omwana ne kitaawe mm. titulina kusirika busirisa ekyo kiyite yes waliwo ebikolwa ngoina kiwakadde ne kimala okubobera ne kiggwawo ne kigenda kyokka waliwo ekikolwa nga kyetaga immediate cause hmm. ekyokulabya ku kiyinza okukuwa nategeeza kitange hmm. nga kateregga atufukidde kyebawalula hmm. ku luwero university hmm. gyetwakola affiliation naye nefuuka kampala university hmm. for some good reason or good time <coughs> kateregga bwe yafuna amabbabbanyi nga genosalaamu yiseemu hmm. ne his excellent president nti ddala gwe tukusasule mm. ekintu ekyo naawe ofuuke wankwe mukyo naye kiwa oli nadduli mm. kiyinza otuleetera obuzibu amagezi ge ganya nensomesa gyasomesaamu gyetutawanya nnyo mu lutalo nga bingi byategeera bw'anaateeka yunivasite eyiye agenda kukyusa abaganda bangi ne information gyalina onfuna bulungi katerega atandikira ku mitweffe hmm. batabani b'olutabalo ate abali mu revolution muli ku half basale ga nti Eh, university eh, bintu bijja bikyankana bwe biti ekintu eh, kyange si kya nadduli hmm. nakiwambira omulumu kwetu nkwetu naye kitange namugaa nti oli lc5 wooli there are things which need an immediate answer nga teweetaaze kutuulamu yadde okutemya nekyetaaga okuwa obudde hmm. wano njagala kukutegeeza kitange waliwo kye bayita obugumiikiriza nga gweokyerabidde ng'ate otambuza bugayaavu gwe nokiyita obuki obugumiikiriza oteekwa okwambalira omusajja immediate kubanga endagaano weeziri hmm. naatakitwala weyaawe nabwo kityo gwasinzireyo okuntegeeza hmm. nti ate mutabani wa nadduli buli kimu agenda fuuka tamala emirundi hmm. please we have a difference n'enkuza yanjawulo ekyo kitegeere ebyobufuzi mm. mujja kubiyiga mpola kasita munabeera digestable n'okukkiriza okuyiga nti ki ekiteekeddwa okukolebwa wano ensi kye tulimu ne political rangos ne tamo zitambuliddemu mm. obulimba bwe tunaabuleka busukkirire buli ekituufu ffe kennyini ffe tweziise nga tulaba awo tweziise misana mm. kale nze bwe nfaayo okujja nenga nti saabasajja kabaka eyo nsobi mm. awo tutuze sijjaga nti kabaka talaba mukamwa no mm. ate oba mujega oyo muntu afa eggwanga buganda ne lisigala saabasajja kabaka ekifundikwa kyali mu kyasatu mukaaga bye yasikira byali bikoomi kwe ah. bali nyo bakabaka hmm. nabwakito bwe baazimba obuganda okuyimirirawo naye bwalina okuyimirirawo ku buganda essaawa eno bwe tugamba saabasajja kabaka eyonsobi ekkubo lyalinga bwetiri kibatukwata togamba nti bakutundidde kabaka mukamwa hmm. ate bwe kijja nga kituufu bwekityo nga tokiinaako bwettani gagwe wawulira bifu oba obutamanya ne bagga nti saabasajja kabaka konna mulondo asobola okugibwako ng'obuwulize bwabusse eri abataka b'obusolya kati gwani ayogera ku impeachment ya saabasajja kabaka mm. oli mujega tomanyi bumanya na bino bwe biri mu byobufuzi mm. towanattuka buwanattusi faayo woopimira mwana mulenzi yavuddemu ebigambo nga si bituufu mm. nampeerako ekyokulabiko nti abantu nga babayigiriza mubeegendereze oyagala kyo kibeerewo nga kirungi hmm. ottira kya munawo atali bujulizi jeffas makangala hmm. gwonyonyole nze mu byobufuzi kitawe mugezeeko okubako mwegendereza emboozi zammwe nga muzireeta eggwanga nga mulitunuulidde n'abantu tussaawo bitya ebisobola okuzimba eggwanga mwewazisa okuyingira mu byobufuzi nga gwokimanyi mu kujjako ebbanga lyonna olina kunoonya simpase vote oba mujega ekyokubiri mm. ebyobufuzi ngaonojja tegeera saako mweri abantu benzizemu bategeera ki era bategeera kwenkanawa empagi zemupimira mu bibira muzirekere awo kale mukyo mm. kyentukako ku mukulu wange mm. honorable lubwama kato mm. Mm. nti kato aba muto wa waswa mm. ebintu tubitwalye mu kisajja kikulu so si mu mbeera ya eva kubanga kato takula mu mpisa y'obwakabaka bwe buganda hey. ate nenono y'obwakabaka bwe buganda mm. saabasajja kabaka takula onfuna bulungi kakati elementi bbiri mm. oteekwa zikozesa okulaga nti waliwo enjawulo va mu bwakato mu mm. byobufuzi ate ofuuke waswa mu byobufuzi nti twagala biwandiiko abagenda okukutegeera bakutegeere nga kyoyogera kireasonable ebyobufuzi bwe babiganye hmm. bizinensi naba oyogera olina mpitirivu ne lwasa kakkania mu bizinesi n'omwoyo gw'obwakabaka gw'olina ogusigalemu kubanga oli musajja muganda ddala hmm. ate era obwakabaka obwagala hmm. kyekikunjagaza kyokka ekyo kimbadde nkwagalira nze nebyo bufuzi bino hmm. si kuvaayo buvi hmm. okulumba si lutalo hmm. you can start to engage either you can be engaged nekibuuza engagement yezze na reasonability ki kubanga tujja kulina gundi amale kwogera tuoke twogere no waliwo kyolaba naawe nga kitambula noga nti gundi eyo nsobi ekintu kiteekwa kukolebwa bwekinebwekiti gwe kitandise tewali nze bulinzi mm. oba ntegedde kakati engagements bwe tuba zirimu byobufuzi hmm. magezi bayibuli kyekutegeeza owekitiibwa katolobwama hmm. ti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa n'ebyebagalibwako byaffe katonda bankuumire basibule abakulabira then negundi eri kyanoyo bagende bagisabingeko then tumalize hunale bana online medias uganda hmm. nessanyu eringi eritagenda kukoma lwaleero mm. machaza kamwenyumwenyizo kubanga kalwawo okujja niataka omwoyo gyekali mm. ku mukyo kiteekeddwa okukola kyekiriwa mm. kwe kuwuliziganya mu mpuliziganya y'ekisajja kikulu okutegeera kikye tuli mu byobufuzi byaffe eggwanga nga tulitunuddeko ngaepriority esooka ekyokubiri n'okumanya omuwendo gw'abatuula mu ggwanga eryo guzitowa kyenkana ki mu nnabyabufuzi tumusetting prerequisite yenna agenda okujja mu maaso gaffe nga tusinzira ku interesti ze byetwetaaga kwe butegeevu obw'ensibo channel 56 eyogera ku buwangwa na nnono hmm. obulombolombo empisa n'olulimi nti bwe ndiba mbuli enjiri ndisoka na ba munju hmm. ngenda tutandikana buganda okujinyonyola kaumvu nakagga likewise mm. ne stress 13 mukusembayo kwacho nga tufundikira olukumala ekwo ate somesa kyetuyita federal system gyetwetaaga era eyo gyenkubiriza mm. erina kubeera etya nga nsinziddemmwe mukusooka kwetegeera mm. nabutya bwe twajja tugattagana naye kyensaba toteekamu grief waliwo awajja okkaawa nga ne bwoba oli muganda otya nteekwa kukyogera nga bwe kiri nti eyo yali nsobi nabwo ekiti bwe mba nnuma muganda munnange bwe nnaatuuka ku ggwa omunnyolo saagala weekangabirize nja kkuluma hmm. ebikya naye kye tuleeta mu kuluma kw'ebiki okwo nina kuteekawo example nga ziggwana era nga zizimba naye nga tulina kuba nga bwe mbangi kuteerawo tulina otutunulya perspective eya future eggwanga liryetaaga naabagaliza emirembe gya katonda emirungi lubeerera hmm. n'okubeerayo nga mwekuumira ku online medias uganda kubanga channel hmm. erinamwensa etali nambiikirize bulambiikiriza wabula egoba ekituufu mukyo nti wekumire ku online medias uganda okufuna ku information esobola okugasa n'okuba nti weezimba ate okusobola okufuba okudda ku step b mukyo nga kyentegeeza kyeki nti faayo okuteekayo kw'obwongo obwo ate bw'oba obuuza ekibuuzo kisseewo mu kubuuza okulambulukufu okuzimba okutaliimu kujeregerera mucho mm. bible chega nti acha okubulira acha wano okumanya mm. nabwo kiti omutima gubanga gwansolo online media Uganda eje kisimulawo mm. katonda bankumire bwatu abadde honalebo ajakana ah, naduli ah, nga atutemera ah, temeramu mu nsonga ya honalebo yaliko honalebo eh ah neera once honalebo is what nze honalebo uh, ah, honalebo uh, ah, katolu bwama nga agezaako okulumba uh, kajibi fred lumbuye da ticha owesaawa ebiri ez'ekiro owekigula luggi okumugamba nti nno alimba tabeerangako namukomera tebamusibanga nako abamu, abamu ku bannayuganda bava ne bagamba a, a kato kajubi uh, uh, uh, no sorry uh, kajibi fredri abadde waneno guru nga yeli labikepere ne salimu sale nga mwa ku sente ezo ezabayimbi neba na uganda ne tusoke tunonyereze uh, ah, nga